Bonjour, je suis Guéroulier, ostéopathe et posturologue d'Angers. J'exerce toujours, et encore pour de nombreuses années, j'espère. Euh, je pratique euh, surtout les bilans ostéopathiques et les suivis ostéoposturaux, euh, post-traumatiques et les traitements anti-âge. Je m'occupe également des enfants que je suis de la naissance jusqu'à l'adolescence. Au niveau des adultes, je m'occupe essentiellement des TMS, mais également des affections viscérales d'origine posturale. Et enfin, je suis plus orienté depuis quelques années vers la prévention des affections du vieillissement et des affections physiques du vieillissement. Voilà, donc si vous voulez me contacter, vous avez toutes mes coordonnées sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt, mais surtout, pour en savoir plus, allez sur mon site YouTube, sur ma page Facebook et sur mes sites naturemania.com et naturemania.fr. A bientôt